ባንተርፍስ በዘር ማንዘር ቅስፈት በጎጥ ማንጎጥ ልክፍት በቋንቋና ነገድ ረቤለሽ እንግልት ዘረኝነት በልጦ ኢትዮጵያዬን ውጦ ከሰውነት ይልቅ መንደሬነት ፈጦ ራስን ለማፍካት ሌላውን ረግጦ ከሆነ የምንተርፈው ኮረና ይግደለኝ ወረርሽኝ አይማረኝ የገዛ ወዳጄ ሰይፍ ከሚመትረኝ አርዶ ከሚጥለኝ ገሎ ከሚቀብረኝ የእግዜር በትር ይምታኝ፣ ኮቪድ አይለፈኝ፣ ልትረፍ ከወንድሜ የእግዜሩ ይትረፈኝ። መስኪድ ባዶ ሆኖ መቅደሱ ተዘግቶ አምላክ ተቆጥቶን ጅራፉን አንስቶ ከሶላቱ በላይ ከዕጣኑ በላይ በደላችን ሸቶ ሊራራ ሊታገዝ ቀን ቢጨምርልን ስለ ፍቅሩ ራርቶ ጭካኔ መች ጠፍቶ ፍቅር መቼ ታይቶ ሰው ሁሉ በአንድ ላይ ቃየል በሆነበት ወንድሙን ማረጃ መንጫ በያዘበት መቸነካከሪያ ችንካር በገዛበት ባልተለወጥንበት ባልተቀየርንበት ኮቪድ አይለፈን የሰማዩ መቅሰፍት ባክ ተለመንን ባክ ተለመንን ለዝቅጠት ለርኩሰት ለመትረፍ ከምንጠፍ ጽዋው ከኛ ይለፍ ጌታውያን ንትረፍ የፖለቲካ ዛር የሳት ዳር ጨዋታ በሰማያዊ ቁጣ ነፍሱ ካልተነካች ልቡ ካልተመታ የሴራ ድሪቶ እየጎነገነው ፍቅርን ካምታታ ጌታው ይበቃል ጅራፊ ይነሳ በትርም ይማታ። ማለዳ ነቅቼ ምድጃ ለኩሼ ቡናዬን አፍልቼ ውዴን ጎረቤቴን ደራሼን ጠርቼ ያለኝን አቅርቤ መሶቤን ከፍቼ ነፍሴን ስለ ነፍሱ ሳልሰስ ሰጥቼ ካኖርኳት እህቴ ካኖርኩት ወንድሜ በዘረኝነት ዛር ከሚፋሰስ ደሜ ኮቪድ ያሰናብተኝ ይጠር የኔም ዕድሜ በአንድ ጥማ ዳርሰን በአንድ ጥማ ዳርሰን በደቦ እያጨድን በወተት በእርጎ እየተጫወትን ከጓሯችን እሸት ማር እየቆረጥን ከጠላው ከጠጁ እንዳልተካፈልን እንዳልተሳሳቅን ሁለት ጎጆ አዋደን ጮማ እንዳልቆረጥን ዘርማን ዘሬን ብዬ ዘሬን ጎጤን ብሎ እንዲከረከስን በሕይወት ከመኖር መሞት ነው የሚያምርብን። ለዝቅጠት ለርኩሰት ለመትረፍ ከምንተርፍ ኮቪዳ ይለፈን ጽዋው ከኛ ይለፍ ጌታውያን እንትረፍ። ዘር የሚባል ነገር፣ ቋንቋ ይሉት ነገር፣ ብሔር ብሎ ነገር ጥንትም እኮ ነበር። መባረኪያ እንጂ መች ልዩነት ነበር? ከአንዱ ቤት ጭኳችን፣ ከአንዱ ቤት ማኛችን፣ ከአንዱ ቤት ህብስቱ፣ ከአንዱ ቤት ክትፏችን እየፈሰሰልን እየተቋደስን ነበር እኮ ይኖርን። ምን አደናግሮን ነው እንዲረከስን የረከስን? ካልተፈወስን፣ ተዋደን ካልዳንን በህይወት ከመኖር መሞት ነው የሚያምርብን። ወንድምን ለመግደል ወንድምን ለማረድ ለመትረፍ ከምንተርፍ ጌታ ያንትረፍ ጽዋው ከኛ ይለፍ። ከአፈር ተነስተን ሰርቶን እስትንፋሱ አበጃጅቶን በእጁ አልፎብን መንፈሱ ሰው ብሎ እንዳልጠራን ሰሪያችን ራሱ ዘር ከዘር ለይቶ ተጣሞ ማነሱ ያረክሰናል እሱ ከቀይ ደም ሌላ ቢቆርጡን ላይፈሰን አጥንትና ጅማት የደም ስር ቢቆጠር ላያበላልጠን ምን ሆነን ነው ያነስን እንደዚህ የዘቀጥን ለዚህ ለዚህማ ለዚህ ለዚህማ ለቂም ለጥላቻ ለበቀል ከምንተርፍ እርስ በእርሳችን ከምንገዳደል ከምንሰያየፍ ጽዋው ከኛ ይለፍ ከኮረና እንትረፍ ባንተው እንለፍ ወንድም ተገዳርዶ ገነትን ከሚያጣ የላዩን እናትርፍ ባንተው እንቀጣ